булагы ачкыч чөнтөк фонаринын лампочкасы жана амперметрден турган электр чынжырын чогултабыз бул жерде туташуу зымдарын ар кандай колдонобуз биринчисинде кыска жана жоон жез зымын алалы ачкычты бекитээри менен лампанын жаркыраганын көрдүк амперметрдин шкаласы чынжырда ток бар экенин билдирди эми зымды алмаштырабыз жез зымдын ордуна узун никель зымын алабыз алар жезге караганда ичке бул учурда лампа начар күйүүдө амперметр болсо ток күчү аз экенин көргөздү ток күчүнө туташкан зымдар таасир этүүдө зымдар токко каршылык кылууда бирдей эле чыңалууда кайсы зымда токту аз берген болсо анын каршылыгы чоң болот